hanyuma batangura kurogota ku mana barogota ku izina ry'imana Alain Guillaume Bunyoni na mukuru we Rodrigue Bunyoni aba bavukana kera bombi uko bari babiri bahoze ari abasirikare b'ishyaka FDD ariko nanone mbere yo kwinjira muri FDD bari basanzwe bafite ishyaka ryabo ryakoreraga mu Kanyoshya icyakora ngo kuko bitagendaga neza ibaje kuhava nuko bajya kwifatanya n'ishyaka FDD iri ryari mu Kamenya ntibyatinze bose uko ari babiri bazamuwe mu ntera mu ngabo za FDD ariko Alain Jerome Bunyoni nubwo yari muto niwe wahoze afite amapeti menshi hejuru ya mukuru we Rodrigue Bunyoni aho bagarukiye mu gihugu ale gemu bunyoni yinjiye igipolisi nuko rodrigue bunyoni akomereza mu gisirikare bose bagiye bagira imyanya ikomeye mu butegetsi bw'igihugu kugeza igihe batandukanyijwe na manda ya gatatu ya petero nkuru nziza bose hamwe n'umuryango by'umwihariko abandi bavukanye babo rodrigue bunyoni uyu muvukanyi cyangwa umuvandimwe wa guillaume bunyoni yavutse tariki mirongo itatu z'ukwa gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu gatandatu na karindwi mu karere ka gihinga ubu ari muri komine mpinga kayove mu ntara ya rutana yize amashuri y'uburezi pedagogike nuko ibi byanatumye yinjira mu gisirikare ahabwa matrikire ss zeru zeru mirongo itatu na kabiri nuko azamurwa mu ntera ku mapeti kugeza abaye generali de brigadi rodrigue bunyoni yahoze mu buyobozi bukuru bushinzwe abahoze ku rugamba nyuma ajyanwa mu gukora muri za ambasade aho yakoze muri ambasade y'uburundi ahandi mu gihugu cy'Ubushinwa muri Afurika y'Epfo aho hose ashinzwe ibijyanye na gisirikare murumuna we giyomi Bunyoni we yavukiye mu Kanyosha mu majyepfo ya Bujumbura tariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwa kane igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri amashuri abanza ayatangira ku kigo cya Kanyosha kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani eh, kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane ayisumbuye yayakomeje kuri lise Rohero kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda aha hava ajya lise rutovu uwo yize kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu arangiza amashuri yisumbuye yahise akomeza kaminuza nuko ajya muri kaminuza nkuru y'i Burundi nuko ahiga umwaka umwe ubwo kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ukugeza icyenda kane nuko abona ajya ku rugamba aho intambara ihagarariye yakomeje amashuri ye muri kaminuza yitwa Ecole Publique Emanausi aho yagarukiye mu gihugu ayobora ibiro bikuru bya polisi ivanze na etat majoro integre de polisi nasiyonari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane nuko akora mu mwaka umwe ahava bibiri na gatanu nuko agirwa umuyobozi mukuru wa polisi akazi katari koroshye icyo gihe kubera umutekano wari muke mu gihugu cy'u Burundi nuko agakora imyaka ibiri kuva bibiri na karindwi kugeza bibiri na cumi na rimwe ahindurwa ushinzwe umutekano ibyo yari ashoboye cyane nuko imyaka ine yakurikiyeho ayikora mu biro biro bya perezida ashinzwe cabinet civile bibiri na cumi na kane agirwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'igihugu ishinzwe umutekano ni uko umwaka wakurikiyeho bibiri na cumi na gatanu aba minisitiri w'umutekano ku rwego rw'igihugu ukugeza bibiri na makumyabiri aba minisitiri w'intebe general de polisi ale guillaume bunyoni mwamenye guillaume bunyoni yaranzwe n'ubunyangamugayo buke uyu wanashyigikiye petero nkuru nziza ubwo yicaga itegeko nshinga ashaka manda ya gatatu uyu mugabo bidateye bidatinze yaje gutangira kuvugwa cyane kutubahiriza uburenganzira bwa muntu kwigwizaho imitungo binyuze mu buryo butemewe n'amategeko nuko nyuma atangira kugaruka mu madosiye menshi iyo kunyereza umutungo wa leta Ibi byabyukije dosiye muri bibiri na cumi na gatanu ivuga ko Alain Bunyoni ari mu bashyigikiye manda ya gatatu akaba mu bahohoteye rubanda abatavuga rumwe na leta n'abarundi muri rusange batemeraga iyo manda. Ibi byamutandukanije na mukuru we Rodrigue Bunyoni nk'umusirikare wahoze muri FDD itemeraga manda ya gatatu nuko ahungira mu gihugu cy'Ubugande nyuma yo kubona ko ubuzima bwe budatekanye. Icyakora ngo no mu buhungiro ntiyorohewe kuko intasi guturuka mu Burundi Burundi kwa murumuna we Alain Guillaume Bunyoni izamuhozaga ku nkeke kugeza ubwo afashwa akajyanwa mu rukiko mpuzamahanga ngo yoherezwe mu Burundi mu ijoro ryo kuwa makumyabiri na kane gushyira kuwa makumyabiri na gatanu ukwa cumi na kumwe General de Brigadier Rodrigue Bunyoni yitabye Imana i Kampala mu Bugande ahitanwe n'indwara aha byanavuzwe cyane ko yaba ahitanwe na murumuna we nuko nyuma y'urwo rupfu intasi za Guillaume Bunyoni zigerageza kwiba umurambo we ngo gusaba ibi by'ubusa ku buryo byanabaye ngombwa ko ashyingurwa bwije uyu mugabo alegiyome bunyoni gushinjwa urupfu rwa mukuru we ntiyaraye ubusa ngo kuko byakomojwe ku mpfu zitandukanye n'udutendo byibasiye umuryango we kuva yatangira kuba utavugirwamo cyangwa umuntu mbega ukomeye mu gihugu cy'u Burundi ijoro ritibagiranye iwabo ni niryo kuwa cumi na kumwe ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ubwo urugo rw'iwabo rwatewe n'abantu bitwaje ibirwanisho mu kanyosha mu kabwibwi saa kumi n'ebyiri z'ishyika Afrika Samoya nuko bakomeretsa nyina bikomeye ajyanwa kwa muganga gusa ngo niyaharenze kuko yahise yitaba Imana icyatangaje abantu nuko nyuma y'ibyo byose nta perereza ryimbitse ryabayeho ngo bamenye abari bihishe inyuma y'ibyo ngibyo urwo rupfu rwatangaje abantu cyane kuko ubusanzwe nyina yagiraga bamurinda nuko hakibazwa uko baciwe muri humye nuko bakamugeraho ku mugoroba wa cumi na zirindwi z'ukwa kabiri na cumi na karindwi Lidiya ni Ruyibogoro uyu wari umukozi w'ishyirahamwe Regidezo yari amaze imyaka ibiri ari inshuti y'akadasohoka y'umuryango wa General Guillaume Bunyoni cyane ko ari naho yasengeraga inshuro nyinshi uyu nawe yishwe bunyamanswa n'abantu batazwi nuko umurambo utabwa mu Kanyoshya mu rugo rw'umugabo Sebatutsi inkuru ye irangiriraho gusa icyatangaje abantu benshi nuko mu gushyingurwa kwe umuryango wa Guillaume Bunyoni utigeze uhagaragara iperereza rya ryakozwe na fokode ryerekanye ko umuryango wa bunyoni ufite amakuru ahagije uzi ku iyicwa ry'uyu mudamu Lydia cyane ko yapfuye afitanye ibibazo na ya Yasenta Bunyoni umugore wa Bunyoni ikindi kandi ko umunsi yapfiriyeho uyu mudamu madamu Bunyoni yari yahamagaye umugabo wa Lydia nuko amubwira ko nta mugore afite ngo kuko umugore we yihorera mu bagabo icyakora nyuma nta perereza ryakozwe na leta mu gitondo cyo kuwa makumyabiri na karindwi z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe umugore Chantal Hatungimana mushiki wa Generali Bunyoni nawe yarishwe mucarama mu mujyi wa Bujumbura yicwa n'umuntu utazwi wamucucagiye amasasu mu gihe yari ariho yitegura kujya mu mirimo nka Minisitiri w'intwaro zo hagati mu gihugu uyu wari usanzwe ari umuyobozi ushinzwe gucyura impunzi wari umaze iminsi mike avuye gusura umuryango wabo uyu wari warasizwe na Rodrigue ubunyoni mu bugande bivugwa cyane ko agiye no kubacyura mu gihugu nuko birangira bityo mushiki wa minisitiri w'intebe asezerwa ntihanabiperereza ngo hafatwe uwamwishe ku mugoroba wa cumi na zirindwi z'ukwa kabiri na cumi na karindwi Lidia Nibogo uyu wari umukozi w'ishyirahamwe Regidezo yari amaze imyaka ibiri ari inshuti y'akadasohoka y'umuryango wa General Guillaume Bunyoni cyane ko ari naho yasengeraga inshuro nyinshi uyu nawe yishwe bunyamanswa n'abantu batazwi nuko umurambo we utabwa mu kanyoshya mu rugo rw'umugabo Sebatutsi inkuru ye irangiriraho gusa icyatangaje abantu benshi ni uko mu gushyingurwa kwe umuryango wa mu Bunyoni utigeze uhagaragara iperereza ryakozwe na Fokode ryerekanye ko umuryango wa Bunyoni ufite amakuru ahagije uzi ku iyicwa ry'uyu mudamu Lydia cyane ko yapfuye afitanye ibibazo na ya Yasenta Bunyoni umugore wa Bunyoni ikindi kandi ko umunsi yapfiriye byaganiriyeho uyu mudamu madamu bunyoni yari yahamagaye umugabo wa lidiya ni uko amubwira ko nta mugore afite ngo kuko umugore we yihorera mu bagabo icyakora nyuma nta perereza ryakozwe na leta mu gitondo cyo kuwa makumyabiri na karindwi z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe umugore Chantal Hatungimana mushiki wa Generali Bunyoni nawe yarishwe mucarama mu mujyi wa Bujumbura yicwa n'umuntu utazwi wamucucagiye amasasu mu gihe yari ariho yitegura kujya mu mirimo nka Minisitiri w'intwaro zo hagati mu gihugu uyu wari usanzwe ari umuyobozi ushinzwe gucyura impunzi wari umaze iminsi mike avuye gusura umuryango wabo uyu wari warasizwe na Rodrigue gusiga ibunyoni mu bugande bivugwa cyane ko agiye no kubacyura mu gihugu nuko birangira bityo mushiki wa minisitiri w'intebe asezerwa ntihanabe iperereza ngo hafatwe uwamwishe